ここは英語脳を強化していくスタジオです。ビジネスの知識やテクノロジーに特化した内容を日本語と英語で聞き流していただけます。リラックスした時にゆっくり聞き流すことをお勧めします。はじめは英語と日本語で今日のテーマを届けます。その後は単語やフレーズを説明しながらインプットをアウトプットに変えていけるように 英語で考えてみましょう。最後には、英語を完全に身につけるための日頃に使える活用方法をご紹介しますので、ぜひ最後まで聞いてください。このチャンネルは3カ語を喋る私の経験をベースに、力を抜き、自然体のまま言葉をマスターしていく方法を伝えています。聞いてくれてありがとう。それではビジネス英語の時間を 楽しんでください今日のテーマはリーダーシップの3つの素質です始める前にお聞きします英語を上達させる明確な目標はありますか私は昔日本語をマスターして日本で暮らす目標がありました今は叶えています人によって理由は違うと思いますが ぜひ今日もそれを意識しながらエピソードを聞いてください。そうするときっと内容はさらに浸透していきます。最初はゆっくり英語で読みますね。Strong people skills are necessary for effective leaders who get things done through others. However, because people skills are rarely taught in business schools Executives frequently learn on the job. Listening, giving positive feedback, and team building are the three most crucial qualities. 他力で物事を成し遂げる有能なリーダーには人と仕事をする強い能力が必要です。しかしビジネススクールではヒューマンスキル、つまり 他人と仕事する能力はほとんどおっしゃられていません。そのため、管理層のリーダーは仕事から学ぶことが多いのです。聞く力、ポジティブなフィードバックを与える力、そしてチームビューディングの3つがリーダーにとって最も重要な素質です。No.1 The ability to listen The ability to listen is a crucial leadership quality for every manager or supervisor. However, the ability is rarely taught. Listening entails not only paying attention to what is said, but also to the context in which it is given, as well as being aware of non-verbal signs. It can be difficult to listen without being interrupted, but it is necessary to understand employees and their requirements, as well as to create solid relationships. 1つ目のポイント、聞く力。聞く力は全てのマネージャーやスーパーバイザーにとって重要なリーダーシップの素質です。しかし、 この能力が教えられることはほとんどありません。聞くということは話の内容だけではなく会話の背景や非言語的なサインにも注意を払う必要があります。邪魔されずに話を聞くことは難しいかもしれませんが、従業員とその要求を理解し、強固な人間関係を築くためには必要なのです。 Number two, providing constructive feedback. Effective leaders give their employees feedback on what they're doing well and where they may improve. Importantly, for such input to be useful, it must be specific. Simply stating, good job, does not provide employees with enough precise information to understand what they did successfully and reproduce that behavior in the future. Similarly, giving remarks like, you really screwed this up, isn't useful. Leaders must be able to describe the behaviors they observe and offer feedback on what worked well and what may be improved. 2つ目のポイント ポジティブなフィードバックを与える力。有能なリーダーは社員がうまくいってる点や改善すべき点に対してフィードバックをします。フィードバックの要点は具体的であることです。単によくやったねというだけでは何がうまくいったかが理解できずに今後その行為を再現することはできません。同じく 君は本当に失敗したね。というような指摘も役立ちません。リーダーは自分が観察した行為を説明して何がうまくいったのか何が改善されればいいのかについてフィードバックを与えることが大切です。n o 3 Team Building People must collaborate in every work environment. effective leaders are able to bring a varied group of individuals together and effectively lead them toward achieving a common objective. From recognizing and building on talents, to offering clear guidance, to the capacity to communicate and create consensus. Team building requires a variety of people skills. 3つ目のポイント、チームビルディング。どのような職場でもみんなの力で業務をこなすのです。有能なリーダーは一人一人違う個人をまとめ共通の目的を達成するために適切に導く能力を持っています。他人の才能を見抜き、それを伸ばすための明確なやり方を示したり、 コミュニケーション能力やみんなが一つになる雰囲気を出すことまで、チームビルディングには様々なヒューマンスキルが必要です。それでは単語やフレーズの説明をしていきます。このエピソードのテキストは紹介文の中にあります。テキストを見ながら学ぶことをお勧めします。The first phrase on the job 原文 However, because people skills are rarely taught in business schools, executives frequently learn on the job. Human skills skill はほとんどビジネススクールで教えられていないため、executive、管理層、実行者たちはかなり仕事から学ぶことが多いんです。on the job, learn something on the job, acquire a skill on the job という 仕事からの時は on を使います。次は manager or supervisor。実は manager と supervisor の定義がすごく似てるんですよ。多分、あの会社によってこれが manager ポジションか supervisor のポジションかなんですけど、あんまり変わらないので、ここでピックアップしたいなと思いました。The next one, context. 実は結構難しいことを説明するときに What's the context of your conversation? と聞くことが多いんです。この会話の背景、どうしてこんな会話してんのっていう聞き方なんですけど、その context っていうのは会話の背景、内容ですよね。結構使いやすいので、もう、あの、もうビジネスの場合、え、この人なんでこういう言い方するのなんでこんなこと言うのとか、 えちょっと待ってよあんまりわからないけどもうちょっと具体的に話していただけないかなと思った時に Can you tell me more about the context of the conversation or the context of the statement とか、まあ、その場合によって context of 何を使います Next one non-verbal signs これのもう一つの言い方は non-verbal cues 多分 nonverbal cues の方がよく聞くと思いますが nonverbal 非言語的 signs サイン cue もサインの意味です実は conversation の中では、えー、言葉何を言っているかがメインではなく70%ぐらいは見えていない言語なんですよで声の場合トーンあと声の質スピードと感覚かな で見えているところではその人の格好、えー、何を着てるのかどんな色を着てるのかどのように座ってるのかジェスチャーをして話してるのか、えー、まあ、上から見てるのか下から見てるのかとかあとはその人の、えー、調子今日は元気なのか元気がないのかそれを全部見極めて判断するのが大事ですねでまさにこのアーティクルの中ではリーダーにとって見極めることが 大事かなと言っています結構今になってメール書くことも多くなったんですがまあ non-verbal cues はちょっと少なくなったんですがそれでも、まあ、なんとなくわかる時はあるんですよねだからこういう言葉非言語的なところを見ていくと、まあ、実は文化の違いも出てくるんですけど結構正直日本の方があのなんだろう形があるんですよね ちゃんとした形傾向だとか英語は本当に態度が一番大事なんですよだから結構ナンバルバキを見たりあとみんなこう硬いんだったらお互いあ硬そうだよねこれで本音わかんないよねっていう時になったら英語の場合だと結構リラックスさせることが大事なので冗談言ったりとかやはり break the ice っていう言葉もあるぐらいなのでこういう硬い雰囲気を壊すためにゆるくするんですよ だからそれも全部 non-verbal signs が見たいからですだからそういうこうビジネスの違い文化の違いにも気を配っていれば国の間取引をしてももっといい観察ができるのではないかと私は信じています The next one constructive feedback、え constructive 直訳すると建設的でここは私はポジティブに 直しましたけど、constructive は本当は建設的ですね。つまり、えー、ただポジティブではなく、えー、それを言ったことで、相手がちゃんと学びが得られるかどうか。で、学びを得て行動を変えられるかどうかっていう意味なんですけど、建設的。だから結構 constructive なフィードバックをあげることも大事ですよね。よくやはり英語のあの映画見ていくと good job, you did great とかあると思うんですよね。Oh God, I screwed it up とか、もう私失敗したねっていうこと多いんですけど、それは constructive なフィードバックではなく、仕事の時は、まあ、最初は good job。あとは何が良かったのかを具体的に分析して、相手の意見を聞きながらフィードバックあげるんですけど、そういうことが多いんですよね。 なので、いいフィードバックをあげたいときは、例えば自分の頭の中で、まず、うん、この3つのポイント良かったねって思って、まとめた後に、You did a great job. Okay, I really like what you did here. Number one, number two, number three とかそういう風な言い方をした方が自然ではないかと思います。次は reproduce。えー、これは実は子供を産むっていうあの、えー、 命を生む能力 reproduce, reproduction ともあるんですけどこの意味ここの意味は再現することですね reproduce the behavior in the future 今後も同じような行為行動が再現できるかどうかビジネスの分析データ分析の中で数字をただ分析した後じゃなくどのようにしたら来年再来年もままずは 同じレベルを維持してそれを超えられるのかじゃないですかだから reproduce the same results という言い方は結構多いはずなんですよでその時にこの reproduce を使うと結構いい感じなのでぜひ覚えてみてください The next one objective ここは go の意味なんですね A common objective、えー、共通のゴール共通の目的 go より objective の方が硬いです。例えばリズム、まあ、日本はあまりないと思うんですけど、うん。あの、英語でリズムを書くときに、なんでこの会社にあの応募したいのかっていう objective を書くんです。で、その時に専門用語として objective とか使うので、本当になんかこうタスクをこなす時のニュアンスが強いんです。で、ゴールは普通に目標として使っています。 あともう一つよく聞くのは purpose。それは正直ちょっとこう責任、使命とか大きなゴール、大きな何かっていうニュアンスが強いんですね。The purpose of my job, the purpose of my life とか、これを言うとちょっとこう、もう本当に例えば世界を救いたいとか、えー、この地球に良い環境を与えたいとかというような大きな使命に関わるものなので でも、the purpose of our meeting 今日の会議の目標、目的とも使えますので、これだけを気をつけてください。The last one, create consensus. consensus というのは、みんなが協力し合う一つの何かに同意する。で、私がもともとの文章の中では、一つになる雰囲気というふうに訳しました。Consensus というのはみんなが 一つのページに一つの、えー、考え方をするようなニュアンスです。結構チームで何かするとしたら、コンセンスっていう言葉が出てくるので、ここでこのスペリングも覚えていくといいかなと思います。間違いやすいかもしれません。C-O-N-S-E-N-S-U-S Consensus ここからは ディスカッショントピックに入ります。Which leadership skill would you like to cultivate? And why? で、今日のアーティクルの中には3つのスキルが挙げられたんですけど、他にも多分結構あると思います。で、もし、このアーティクル以外に何かあったら、ぜひそちらも考えてみてください。で、私の場合は、feedback の能力を cultivate、育つ したいなと思います。で、なぜかというと、um, in order to give other people feedback, you need to really observe, and it starts from yourself. I believe that if you know how to fix your own progress, fix your own tasks, you can give better advice to others when they are doing their job. フィードバックは一見他人に対してあげるんですが 実は自分からスタートするものだと私は信じています。なぜかというと自分の普段のやり方を分析しなければその力分析の力が身につけませんそれができなければ相手にあげることができませんだからこれは他人がいなくても常に練習できるようなところなんですよねであとはもうやはりその人はどうして こうなったかっていう本当の理由がわからない場合が多いのであこうした方がいいんですよとあなたはどう思いますかって自分が観察したものが絶対的だと思わずに相手に投げると多分もっと深いレベルで相手の意識に気づくことができるんじゃないかなと思います。So, my reason for cultivating feedback is because it's easier for me to control. 私にとってフィードバックは本当に始めやすいものなので、I would cultivate feedback か、えー、フィードバックの能力を育ちたいと思います What about you? What leadership skills would you like to cultivate? Perhaps it's totally not in the article and it's fine If you do have something that you want to cultivate please share in your note eh, in your everyday life with your friends and uh, let's have that conversation blossom そして最後に今日勉強のために話したいことなんですけど、えー、実は私先ほど話してたフィードバックに関係しています英語の学び方、まあ、言語全てはそうなんですけど実はあの自分のやり方を改善していくともっとスピードアップするんじゃないかなと思いましたで VAK というコンセプトご存知ですか Visual Learner auditory learner and kinesthetic learner、えー、ビジュアル的に学ぶのが上手な人、えー、何かを聞いて学ぶのが上手な人と実際に手を動かして体験して学ぶのが上手な人その3つのラーニングスタイルがあってみんな違うんですよ例えばビジュアルの人だったら絶対何か書いてそれを見ながら覚えた方が早いし自然です。 それが本当に普通の日本の学校の教育の仕方なんですよね。でも、オーディトリーだったら何かを見て、つまり本を読ませて何もない状態だと正直ちょっと苦痛だと思うんですよね。何かを聞いて学ぶのが本当に早いから何もないままただ見てるだけだと全然自分の得意ではない分野を働かせるのであのビジュアルの人よりは時間かかります でキネステリック何か、まあ、体を動かしたとか手を動かす人は、えー、学校の場合結構ノートを書くと思うんですよやっぱ何かを書いてインプットする人なので、えー、実は私はですね勉強していく中で最後のタイプだと初めて分かったんです最初は本当に本何十冊買って普通のやり方やってたんですよでも もう本当に困難させて何にも習得できないなと思った時にアニメにはまってずっと見てもうその中のキャラクターと会話したりもう体験にしたんですけどしてたらいつまにかすごくスピードアップしちゃって人によって学び方が違うから自分の得意じゃない学び方だと苦労するしスピードも遅いし自分もがっかりするし <laughs> だから自分に合う方法を 探してちゃんとそれに沿ってやった方がいいんじゃないかなと思います。で結構分かりやすいのは学校で普段成績が優秀な方はビジュアルとオーディトリーが多いんですね。キネステレック動く人があのじっと座っていられないので多分ちょっとこうあの体かゆいなとかこうなんか動かしたりして先生がちゃんと座ってくださいっていう風に言われる人だと思います。 で、私はまあ、座るのは正直そんなに難しくなかったんですけど、頭に入ってこないんですよ、情報が。 <laughs> だから結構何かを書いたりしてたんです、学校の時。まあ、正直それでも私にとってインプットしにくいものだったから、えー、いつもあの学校の場合結構誰かに教えてもらった後にメモをまず、えー、復習してもう一度書いてその後は歩きながら メモを読みながら自分で会話してたんですよ。例えば、これがわかるのって読んであげて、じゃあ自分で説明してくださいと自分の、あの自分に向かって先生と生徒の役するんです。そうすると、実は結構ちゃんとインプットされるんです、私の場合。で、日本語は幸い、独学だったから、誰もこうしなさいっていうことはなかったから、まあ長い時間かかったんですけど、自分に合う方法に 出会ったんですよねだからもしなんかこう苦痛だなってこれつけられないんだよねってモチベーションね開けなきゃって思うようなことがあったらおそらく今の勉強のスタイルが合っていませんだからこそもう一度ちょっと止めていただいてなぜかというと合わないことをやり続けると違和感が生まれるし もう苦手意識が強くなるからこれ英語だけではなく全てのこともそうなんですけどじゃあ、うん、まず止まって自分に合うのは何なんだろうって試してみるそうするとピンってくるのが必ずあるのでそれをやった方が多分3ヶ月で今までの1年間の成績を上げることができますのでだから止まった時間は多分もう全体 像を見るとそんなに気にするものではないと思います。最後まで聞いていただき誠にありがとうございました。このエピソードの記事は紹介文の中にあります。詳しく学びたい方は文字を読みながら聞いてください。それではまた会えるのを楽しみにしています。